Moltes gràcies, president, membres ausents del Consell, millor dit, senyories, la moció que presenta avui el grup parlamentari Podemos Podem respon a la necessitat d'avançar en el desenvolupament i finalització d'una sèrie d'actuacions adreçades al sector del cooperativisme, un gran oblidat de les polítiques públiques de tots els governs i una gran esperança per a tot el que suposa contribuir al canvi del nostre model productiu, generant riquesa i ocupació sostenible i de qualitat, com ja ha demostrat sobradament. Així mateix, aquesta moció inclou el contingut de la proposta de resolució d'una proposició no de llei sobre el registre de cooperatives que presentada pel nostre grup parlamentari en el mes d'octubre de 2015 no ha pogut veure la llum del seu debat en la Comissió d'Indústria, l'adequada, eh, entenem pel seu tractament, estudi i resolució des del nostre punt de vista. Per pura lògica parlamentària, l'esmentada proposició no de llei ha estat retirada convenientment en el dia d'avui. Amb la presentació d'aquesta moció, el nostre grup parlamentari pretén obtenir majors nivells d'eficàcia en el compliment dels objectius relacionats amb el sector del cooperativisme, incrementant el nivell de vinculació del Consell amb les resolucions d'aquesta cambra, d'acord amb el disposat a l'article 151 del reglament de, les Corts, així com també obrir la porta a una possible compareixença del responsable del departament per retre compte de l'estat real de compliment de la resolució d'aquesta moció, d'acord amb el disposat en el reglament de les Corts, al mateix article esmentat abans. Amb aquesta moció també hem pretès generar un ampli consens entre els grups parlamentaris, ja que entenem que es tracta d'una proposta necessària necessària escèptica i de sentit comú, com així ha estat qualificada per algun dels diputats involucrats en el tema. L'aproximació de postures ha donat els seus fruits amb el grup parlamentari socialista i compromís que van presentar una esmena conjunta i que hem pogut resoldre amb èxit en la forma d'una esmena transaccional que no desvirtua en absolut la proposta inicial, sinó que aclareix, matisa i l'enriqueix en algun dels punts. No ha estat possible una aproximació amb l'esmena presentada pel grup popular, en la qual s'autoadministren una vegada més el famós cinturó sanitari en proposar en l'últim punt de l'esmena una renovació massiva de tot l'equip directiu de la Conselleria d'Economia Sostenible, conseller inclòs. Senyories del grup popular, d'aquesta manera vostès s'autoesclouen d'un possible consens. Sincerament, lamente aquesta actitud i els convide a reconsiderar el seu posicionament i votar a favor de la proposta transaccionada pels grups del Botànic, encara estan a temps de donar suport a un important sector econòmic i social del nostre territori, el cooperativisme. Així mateix s'amplia la invitació al grup parlamentari Ciudadanos perquè consideren seriosament votar a favor de la nostra proposta i es posin al costat del sentit comú i, òbviament, del cooperativisme, l'emprenedoria i l'ocupació de qualitat. Com no podia ser d'una altra manera, en el debat de les propostes i les esmenes ha sorgit el tema recurrent de «això ja s'està fent». Una aproximació a l'estat de les coses que pensem que no procedeix utilitzar en aquest cas quan estem parlant de dilatats períodes de temps per a concloure en determinats compromisos, molts d'ells derivats de la implementació de la llei de cooperatives, compromisos que en principi no semblen revestir tanta complexitat i quan estem parlant de nivells d'execució pressupostària que podrien qualificar benèvolament d'insuficients en el que respecta específicament al programa de cooperativisme. Senyories, amb aquesta proposta pretenem aconseguir el compliment d'uns objectius pertinents, necessaris i ara en suma la qualificació feta per altres companys de sentit comú. Eh, demanem, què és el que demanem? Demanem una planificació estratègica, un marc estratègic, estratègic que doni cobertura a totes les polítiques cooperatives d'un sector tan important, algo que està ja contemplat en el text en reforç de la llei de cooperatives. Demanem, demanem que eh, es facilite la tasca associativa de les entitats representatives perquè es puguen planificar una acció eh, associativa des de principis d'any. Demanem que es puguen mitigar eh, els efectes negatius de publicar les convocatòries d'ajudes a final d'any i que s'adquirisca el compromís de que aquesta convocatòria sigui en el primer trimestre de l'any. Demanem que dos eh, òrgans importantíssims per al sector del cooperativisme, el Consell Valencià del Cooperativisme i el Registre de, de Cooperatives, tinguen les seues regulacions específiques eh, i puguen, d'alguna forma, donar eh, el servei, en el cas del Consell Valencià del Cooperativisme, i donar suport eh, a la Constitució i a la operativa eh, de les empreses cooperatives, en el cas del de, eh, el registre de cooperatives, eh, en un funcionament que està contemplat en la pròpia llei de cooperatives. És a dir, sempre a vegades dolent eh, intentar que eh, s'aprove algo que només fa que es complisca la llei. També demanem que s'exigisca al govern d'Espanya que complisca les seues pròpies regulacions, senyories, i així que porta a terme les accions necessàries que es permeta eh, la introducció del document únic electrònic en el registre de cooperatives eh, de la comunitat valenciana a través de la plataforma estatal de, de, del CIRCE. Senyories, complisquen, demanen eh, des de la bancada popular que el govern d'Espanya complisca les seues pròpies regulacions. Demanem eh, compromisos perquè eh, tant el Consell Valencià del Cooperativisme com el Registre de Cooperatives puguen eh, tenir pues, uns portals web per a l'accés de la ciutadania ciutadania i la gent que opera en aquest sector. També demanem que s'estudien totes les mesures eh, que probablement passaran per la modificació de la llei de participació institucional perquè es puga propiciar la presència del cooperativisme en el diàleg social. Senyories, aquest és un sector important eh, i demanem que cal que el cooperativisme participe al màxim nivell en el diàleg social al País Valencià. Demanem també que com a un model bàsic important d'emprenedoria s'intensifiquen i s'amplien les mesures que se prenguen per a connectar les activitats d'assessorament eh, per a l'ocupació a la difusió de que una de les alternatives possibles siga el moviment cooperativista, és a dir, que els emprenedors i emprenedores puguen constituir una cooperativa. No és tot això de sentit comú? Estem d'acord? Doncs, pues, senyories, doncs votin a favor. I si en el termini establert en la proposta transaccional no hi ha resposta del seu compliment a la Comissió d'Indústria, com contempla el 151 del reglament de la cambra, exigirem la compareixença del conseller perquè ens explique el que ha passat amb aquests compromisos. Moltes gràcies. Muchas gracias, señora Andría.